ああ、どこにいますかどのように私はここで寝ていれました <laughs> あ、ほら、誰がありますかあ、釣りくん、あなたは起きろ。ああ、わ、私はあなたがショートを思いますね。ア <laughs> リちゃん、ほ、ほら、どのように。これ以上の質問はないで。 <laughs> şu ne?